кисетнийхаа хөгжмөө чангалаж хөгжмөнийхаа чихвт юу лээ бүзэн дээр чихээ нааж бац тэр баг тэр нь чихвч юм байш. Тэгээл нөгөө гингнээл долонгу загнуулаад үгснээ гингнээ. Үгснээ гингнээ. Яг одоогийн байдлаар бол чи дээр хоорондоо модцсон байгаа учраас энэ гэрлээ өгсрээ сая тогон цохиулаад тогон цохиулаад тэгтэл араас нь одоо ингээл мууталцаал би тогон цохиулснаас л одоо болоод хоорондоо мутчлаа. Тийм л байна да. Амьдрал яг үндэ ийм л байна. Түүнээс л одоо төгсөрцөн хоосноос бол биш. <laughs> Төгсөрцөн хоос бол биш. Уус асуудал тулгардаг. Тулгар холгондоо шийдлийг хайгаал аль болох яаж шийдэж болохоор энэ хоорондоо ярилцсан, чихэрлцсэн, чи юуч болсон гээл хичээгээд л байгаа. Тэгжээч хос болд юм шүү. Үгүй юм За одоо зүгээр. <laughs> За за. Загнаа загнаа л яач. Окей. Камерын өмнө бол төвшөө загиндаг. Камер эхлэнгүүт би загиндаг. <laughs> За. Эхлээд өөртөө танилцуулъя. Явах уу? Явцсан шүү дээ. <laughs> За. Намайг төвшөө гэдэг театр киноны найруулагч мэрэгчлээ. Би болохоор Инх хот авахтай дүлгөн. Аа аав маань 11 э, настай байхад мань өвд болсон. Тэгэхээр ерөөхдөө ээжтэйгаа а дээрээс нь эгч нартайгаа эмгтээчүүд донд өссөн эрэгтэйлэг хоолойтой <laughs> төлөв юм. Одоо ямар ажил хийдэг вэ? Төрөний асуултанд би төрүүлж хариулсан бол одоо энэ асуултанд чи төрүүлж хариулаа. Ээлжлээ биз дээ. За би болохоор компанийхаа контент хөгжүүлэгч гэж явдаг. А дээрээс нь би номын зохиолч гэж явдаг. Хасинжор гэдэг номынхаа зохиолчээр явдаг. Контентуудынхаа бас хөтлөгчөөр давхар явдаг. Одоо бусад өөр төрлийн шаардлагатай гэж үзсэн зүйлүүдийнхаа зохиолдоор бас ажилладаг. Болцсон уу? А тэгээ дээрээс нь бас YouTube хөгжүүлэх, сошиал хөгжүүлэх ажлуудыг бас хийдэг. А тэгээд одоо ашгүй хүмүүсийн хэлээд байгаагаар YouTuber, Instagramer, эсвэл нөгөө vlogger иймэрхүү контент мейкер гэдэг энэ ажлыг одоо 100% хийдэг юм байна. За би үндсэн юм нь бол найруулагч гэдэг. Тэгэл яг зургийн талбай дээр харахаараа хөтлөгчийн оператор хийн буцаа офс дээр ирэхээр эвлүүлэгч хийн. Оо би ч бас эвлүүлэгч яадаг. Тий. Тэгээ гэрэлтүүлэгч хийн дууны оператор хийн. Оо би дууны оператор бас хийдэг. <laughs> Ингээд ер нь бол эдрийг ингээд бүгднийг нь хийдэг. Аа Positive Mongolians бол зөвхөн төвшөөдөлгөн хоёр бол байдгүй. Одоо өнөөдрийн байдлаар хоорондоо ингээд одоо үйл ойлголцсон ч юм уу те муудсан юм байдал байлаа гэд. Аа. Өдөр алга муудсан байдаг биш. Аа өнөөдөр бичлэгэн дээрээ инээлээ гэд өдөр алга амьдрал маань инээгээд байдаг бас биш. Мэдээж зовоод уйлж хахта влогныхаа камерыг аваад за энийгээ влогдоо биччихье гэж хизээч хүндихгүй. Уйлж хахта ингээл камера гаргаж ирэл би яг одоо сэтгэлээр унтсан байна. Учир нь миний амьдралд ийм зүйл тохиолдлоо Завж явахдаа би үнийгээ бичээд л нэг тавлаад байгаа юм шиг тийм ингээл нэг нь амар өвдөөл ингээл өвчөндөө халуураал хөвтөж яхад нөгөөх нь заа чамайг хэвээр гял бичээд хийгээл бичээд байл хин ч гэл урлаа штэ. Юу яриад байгаа. Тийм учраас бичлэг хөвшлэн дандаа жаргалтай, сонирхолтой тийм цоглог байх үеүүдэд бичлэг хийгддэг учраас хүмүүс тэр чигтээ амьдрал нь амар жаргалтай бүх зүйл нь сайхан гэж эндүүрх гээд байдаг. Ерөөсөө л альбом л амьдралын альбом гэж бодчих. Бид нэр зураг авахлахдаа Инээгээрээ. Инээгээрээ гээл те. Аа тэгэл аль болох бид нэр баяр баясгалантай ч юм уу аз жаргалтай байх үедээ бид нар зураг даруулдаг шүү дээ. Тэгээ тэр зураг угаагаад альбомдоо хийдэхдээ яг адилхан одоо тэр альбом ч болохоор одоо амьдралын тэр альбом ч болвол одоо видео контент болж одоо хадгалагдан үлдчихэж байгаа маа. Тэр амьдралынхаа аль болох аз жаргалтай, аль болох гоё эсгүүдээ влогдоо оруулж үлдээх хичээдэг. Мөрөөдөл чинь биелсэн үү? Аа, миний мөрөөдөл биелсэн. Тий одоо хүн хүн чинь тэгээд бас мөрөөдөлтэй их муухай шуналтай байх юм а тий. Нэг юм нь биелжэнгүүт чинь араас нь дараагийн мөрөөдөл нь гарч ирээл. Энийг бас нэг зүгээр фаны жишээ заяа. За. Одоо энэ мөрөөдөл биелдэггүй гэдэг чинь хүний мөрөөдөл чинь ингээл тий хувь хүний өөрийнх нь хувь хүний өөрчлөлийн гэр бүлийн мөрөөдөл, ирээдүйн мөрөөдөл, эд зүйлсийн ингээл янз янзын мөрөөдөл байгаа шүү дээ. За энэ донд нэг юм мөрөөдөл жижигхэн битүүхэн би хизээч хизээч Монголын урлаг соёлын лежендүүдийг амьдаар нь хараад тэр хүмүүс өөдөөс таниад ингээд өө сайн уу за амжилт хүсье гэж ингэж хэлнэ гэж би зүүдэлчж байгаагүй. Саяхан халдар тхийн найран дээр очиод нэг ширээнд суухад тэр ширээн дээр тэр чигтээ урчлаг соёлын зүгээр домог болсон хүмүүс ингээ тойроо суусан. Орилж жарлаад уцны сэнийг дууссан. Төвшөөгийн уцыг гойж төвшөөгийн уцаар наа тэнд байсан хүний уцаар энэ тэр тэнд хүмүүс дэстэ гэл гэл зураг даруулж аваад өмнө нь багтаа ингэж айгүй мөрөөдөж барагтай ингэ төсөөлөл дуугийн дагаж дуулжмлаа ингэсэн учраас яг тэр мөчийн ингээл хажууд бөөнөрөө ингээл нэг нь биш штэ нижгээ дээр ингэ байж авангууд өөрийн мэдлгүй ингээд бүр ингээд амар ингээд яах учраа сандарч мандраад идэм билээ юм ярьчвал тэнийг юм энийг юм ярьчих үдэ гэж одоод хажууд ингээ хоол идчихэж байгаа хүнтэйж би бас ингээ зэрэг хоол идэж тэгээд ингээд би бүр сэрээ хутга сэрээгээ өөрчлөн ингээ зөрүүлэхтэй а яах ингээ зөрүүл <laughs> би юм баг гизээ татцсан те би ингээ муухай харагдаж байгаа болов миний гар хуруу яаж байгаа бол баг те миний өсмөс ингээ тэр эмэгтэйг ингээ харангуйтай ингээ өөрийнхөө бүх юм ихнээс ингээ скандж байгаа байхгүй ингээл тэгэл ингээл би яг яаж хажуул сууж байгаа учраас яг юу ярих юм бэ би нүд яг юу ярих бол би ингээ харчвал ингээ тэнийг шарчих юм бол яаж байгаа сошиалор нэг юм явцныг шилхүү намааг одоо яг ингээл нөө одоо төлөө өөрч юм өөрч тэг ингээл амар ингээл юмар ботцсон байх үү тэгээд бүр ингээл <laughs> <laughs> Тэгэл тэгэл чи яг тгээ суугаад ирсэн юм уу? Тэгээд тийч гадна талаас юус надад мэддэгдэггүй шүү дээ. Тэг би ямар чамруу ингээд би тэгж яах гэсэн Тэгэл ямарсан ингээл нөгөө нэг хаалмал хийж байгаа л ингээл нөгөө ихтэйч нөгөө ихтэйч босоод өөр ингээд хүмүүсээ хажууд хачаасууч <gasps> би набарыг миний хажууд суусан чи болохгүй байсан багтаа аа барыг баг юм баш утснаа чи буцаад ирээ хажууд аа тийм байлгүй тэгээд хинчээж бараг ганцаараа кино кино Тэгээд нөгөө хин тинчээ ингээд <laughs> Чимбат сарнаа гэдэг хоёр хүн ингээл суугаад байна би ингээл тинч хачаа зураг ахалчсан ингээд бодоод төвшөө зургийг аваад өгөөч гэсэн төвшөөдсөн. Чи яагаад байгаа юм байгаад Чи тэр үед болд ирсэн бол бүр бүхнэ. Өө тэгээ зүг шалаар нэг. <laughs> Шалаар нэг. Тэгээ би болд ирсэн бол аягаал тийм ч өөлж мөлөө солиорч гэж. Тэг хүн чи яг ингэ жил крашилж байгаа юм бэ? Тэгэл багас шүү. Болдохыг танд өгсөн зэгээс манах э, загс зардаг гэсэхгүй. За. Тэг аав загсанд яваад амар том том ийм том том толмол гэл янз янзын загснууд авчирдаг өвөл. Тэгээ авчираа балкон дээр ингээд хөлдөгөөд хөлдөгөөд өрчдөг заяа. Тэгээ том томоор нь ингээд баян зэрэг захны тийш яач зарс маань харамгуурт байсан. Тэг гэр ер нь бол амар хөт яа тэлэр баян балкон онгоолгоол тэр загсны юм ах мэдгүй юу ч хоньны мах зах тэр дотор явж хоньны гулууз мах зах ингээл балкон дээр өлдөөцөө. Тэгэл балконоор зөөгөл ингээл ерөөсөө ингээл баян хүмүүс орж байгаа л нөө махаас орж байгаа гэд гэр амар хөтэн тийм тухгүй. Би л би хөтэн ингээл аяа миний 18-наас гэл дуулаад би тэр чи амар жоохон байсан аахгүй юу нөө касетэн дээр тавьсан нөө хөгжмөө ингээл чихээ ба нөө чихвч хөгжөж байхгүй касетнийхаа хөгжмөө чангалаж хөгжмөнийхаа чихвч юу лээ бүүзэн дээр чихээ нааж мат тэр баг тэр нь чихвч юм байш тэгэл нөө гингнээр дуулангу загнуулаад үгснэ гингнээ Хин зай гэдэг хэ тэгэж. Тэгээ манай ээж нөөнөр мөнөр оюутан болоод ирсэн бидрийг хардаг байлаа штэ. Тэгээ тэр үе чинь анаа маань ингээд галтгооны өрөөнд ангаах зурдаг ингээд яс масаа барьцсан ингээд цээжлэл юм амар л хин цээжлэл байсан юм шүү. Би тэрийг мэдгүй юунд юуны хаврын дарс дахиад гой шугнаал дуулцсан. Тэрний чи дугаа би хичээлээд байна. Ахаа заа. Айфаус дахиад хүүхд юм болохоор цаанаас дахиад дуу ороод ирнэ шүү дээ. Яг аяга ууж дахиад ороод ирэнгүүт нь аа гэж зодуулаад. За болоо тийг. Дугаа гэж хэлээд. Эхлээд аггаар болсон юм байна шүү дээ. Тэгэл энэ мэдчлээ ингээд нөө багтаа ингээд дуу муу сонсоол тэр хүмүүс бол баг хизээч амьдралдаа тарахгүй шиг бод. Ингиж бодож явсараад тэгэл нөө бол ганцаараа дууж эхлэв те ингээд клип нь дандаа гоё өгтө тоглолдог бараг тэр хонд би бараг ингээд өөрийгөө төсөөлж авахгүй ингээд хэрвээ би том байсан бол ингээд энэ клиптэнд тоглох байсан бах та мах та энэ гэл ингээд явсаргаа сүлд нөө болдгоо үзэргаал нөө болж яж байгаа өөдөөс ингээд зогсож <laughs> ингээд дараа бич мак тагаа ингээд би үсэгтэй тэгэл энэ миний ч үзээ аа ингээд чоо крашлаад тэгэл тэрнээс амар олон жил крашлаад тэгэл энэ тийм би болцол маазрал ярддаг боловч яг үндэ ингээд бүр нэг багын нэг өнөө цагаахан цаас шиг байсан тэр гинэн байсан наснаас ахуулаад крашлцсан учраас юу ч тохиосон болтыг хүн юу ч хийсэн ингээл дандаа тэрийг яахаараа ингээ эсвэл өмгөөс юм хүн суучд юм бэлээ хин ч юу ч тэр үнийг муухай дарамжилч юм уу буруугаар ярьс тэр чин тийм байдаг тийм юм аа тийм үү тэгсэрээс дотроо би болов үгүй штэ гэдэг барыг үгүй гэж барыг дотроо ирлээ гаднаа болохоор зүгээр л аа тэгж чам тиймэрхүүл амьдралыг тулчин да зэ уур бухимдлаа хэрхэн яаж гаргадаг вэ сүүлийн асуулт. Очоод одоо надаас л тий. За. За би бол кино үзээд хөгжим сонсож уур бухимдлаа гаргадаг нэг бол ганцаараа байж. Ганцаар байдаг тий. Тий. Би хажууд нь болохоор улам өрдөд идэх тий. Тий. Чи бүр улам ингээд гал хасаагаал тэгээд идэх. <laughs> Хачуунаас ирсэн олон ингээ бүр дэлбэлтэл ингэж дэлбэрэнгүү чи яга дэлбэрээд байгаа. <laughs> Хачуунаас чи бас ингэж Чи ингэдгийг ерөөс ингэж хөдөн цайжуунд байраад өгсөн. Ерөөс чи намайг хэн болох юм ингээ яг ингээ удирдцсан байгаад байгаа байхгүй. Нэг хуруунда ингээл дүлгөөний нэг чамд удирдлага байна. Тий. <laughs> Намаа ингээд айд үзөөлн дүлгөөхөн байлгах уу эсвэл одоо жоохон дунд зэргийн шулмс байлгах уу бүр эцсдээ тулсан аимшигтэй шулмс бүр би ч байхгүй би ч байхгүй гэдэг чи юмд ингээ гурван сонголт авахгүй юу маа би ч гэдэг модон дээр дэстэй цогтаагаад нааж хараа мараа гэж зөөлгөөр явж та намайг удирдах гэсэн чи удирдахдаггүй. Тэнгүүт зөөлнө болонготой дундхын авснаа жоох ингэж жоох навшруулж байгаа байхгүй. <laughs> Тэгээд ингээд навшруул энэ нилээ ингээд ингээд бүр янз үзэж ингэж яваасаа би бүр сүлдээ дараар гэж хэлэнгүүт оо энэ чи бүр удирдахдаггүй юм байна гэх. Тэгээд шоо бич гэж тавтай та. <laughs> Тичээ би стандаа хамбаг юм аа ойлж мөйлээ. Стандаа бүх өөрийнхөө байдаг бүх заваа юм үзүүлж байгаа байхгүй ингээд. Тэгдгүү. Тийм ээ, тэгдэг юм аа. Би бас тэгдэг. Чамд бас тэр өдрлгүүд нь байдаг гэсэн. Бүх ингээл ботсон юм а бүгдийг нь хийлээл. А би яг тэгдэг. Тэгэл би тэгж дуусныхаа дараа бүх юм гарсныхаа дараа төвшөө зөв өдрлгаач өдрлдаа чи гэж хэлдэг байхгүй. Чи намайг хэн байлгаа чи шийднэ гэл ингээд төвшөө гинэт ойлгоно бол. Бүх юмыг болгоод би ч болгосныхаа дараа зөв өдрлгаач нь өдөрт. <laughs> Тэнгүүд би яг тэнцэнээс ингээд бүр яг яагаа мэдхгүй тэгээд дараад нь амар гимшилтийн байдалтай тий би чин сая бийжүүлчихсэн <laughs> Би ч сая юу хийч вэ? Юу хэлж вэ? Оо харамсд юм уу? Харамсан шүү дээ. Оо ашгүй дээ. Би яг гимшээлээ жагууд дахиад үргэлжлүүлдэг байхгүй юу? Чи тест ямарч гимсэн зин заахгүй. Би өөрийгөө буруутгацсан би гимсэж гин гингээч дээрээс нь <laughs> Яг юм. Оо тэгвэл гимшээд ээжэдэг юм биш үү? Аа. Юу нэг тийм миний юу араншин болвол өөрийгөө маш их буруутгадаг төрлийн хүн байхгүй юу? Тэрийг бол маш сайн мэд. Яа тэгэл манай ээж бидрийг өсгөхдөө айлын хүүхдээс буруу ирэх биш дандаа чи тэгсэн учраас чи буруутай гэв. Хүний хүүхдийг чи гамдаацсан байна. Чи тийм гэл ээж ер нь загнах маяг бүх юм дандаа өөртөө хүүхдүүдэд бурууг өгөөд бусдын хүүхдүүдийг зүгээрээ. Чи л өөртөө ажил, чи л буруутай гэдэг энэ юм ингэж явсараад энэ нэг талаараа амар сайн би амар хурдан буруугаа хүлээдэг, уушлахгүй байдаг. Ингээ хурдан ингээд ингээ зөөлөрж ингээ чаддаг. Энэ давуу тал байгаа боловч нөгөө талаараа бүх зүйлээр өөрийгөө буруутгадаг. Ингээл ерөөсө цогцоо заггүй өөрийгөө буруутгаал буруутгаал явааддаг. Хааштай намайг энэ угаасаа өөрийгөө буруутгах цаг гэдэг маань ойлгоод хажуунаас дэмжээтэй харин чамайг өөрийгөө буруутгах цаг ойлгож байна. Чи одоо ингээ жаахан тавьшгүй. Жаахан ингээд ингээд хөтлөнгүүд би чи ингээ сэргээд буруутгах юм биш үү? За за мэдээд тал. Одоо мэдсэн үү? Тэгтлээ. Хэдэн жилийн дараа 8 жилийн дараа. 8 8 үгүй 7 жилийн дараа. Одоо 8 ингээл он дараа боллоо ш. <laughs> Хэр сайн хүү ээжээ. Өөрийгөө юу гэж боддгоо? Би сайн хүү гэж боддгоо эсвэл муу хүү гэж боддгоо? Би үгүй сайн хүү гэж боддог гэсэн тэгээ сүүл үе жоохон муу юм шиг багтдаг. Тэгээд нөө хүмүүсийн хэлж байгаагаар <laughs> бол ерөөсөө хамгийн адгийн гарал гэж бодоод тах шиг. Гэхдээ бол ээж минь намайг Зүгээр л ядж л машиныхаа цонхоор самар цөмөл гудамжинд хайж байгаа хүний хажуугаар үжи наатгаа гадаа хаяха болж очие гэж хэлж чадхуйц. Тийм болгож өсгсөн тийм л залуу тэрийг хэлснээр өнөөдөр мэдээж тэр самар цөмөөд байгаа хүнд бол би их муу хүн болж харагдана. А хувьдаа бол би өөрийгөө бол тэрнийг хэлж чадаж тэрийг сэргийлж чадсандаа бол шудраг байлаа л гэж бод. Аа би сайн хүү гэж боддгоо. Тэгээд сайн хүү гэж сайн хүү гэж бодоод тэгээд өөрөө өөрийгөө тэгж бодоод хийж байгаа үйлслүүд маань үннийг дуугараал тэгэл адлагтаад байгаа нь. <laughs> Яагаад энэ сэдвийг яриад байгаа юм бэ? Зүгээр өөр юм яриачтэй. Үгүй энийг л асуугаад байгаа үст. Үгүй зүгээр чи ингээл ээжийг хүү. За одоо тэгээ чи яг өнөөдрийн хүртэл 30 хэдэн жил амьдрах та ээжийнхаа ачийг нь хариулж чадж байгаа болов би сайгүй болов уу эсвэл ээжигээ гомдоодаг болов би тэр утгаас нь л асуугаад байгаа. Тэнгүүд ёо <laughs> заримдаа ээжигээ уурлуулаад чи ярихгүй удлаа мудлаа гэж байхыг бодоход яг 100% бол перфектгүй биш байх. Тэгээ өнөөдрийн энэ үйл явдлаас ингээ харахаар болоод энэ <laughs> өнөөдрийн байдлыг ингээ харахаар би муу юм байгаад байгаа байхгүй юу? За тэгвэл чи сайн хүүхдөө муу хүүхдөө? Унатаас асуу яг үнэ. За. Их гоё асуулт байлаа баярлаа. Өөрөө өөрөөсөө асууснаа. Чи муу охин уу сайн охин уу? Он жил жилээрээ ингээ өөр байгаа юм. 10-а төгсөн төгслөө би бол яг нэг зөрөх үедээ зөрөөл тэгээ дураараа аашлах үедээ дураараа аашлаад уйлж майлал хувцас нэхэл гой сайхан болох гол шинэ хувц авч өгөөч мөгөөч гэж гоншгонжсэн тиймнүүд. Гэтэ яг энэ бол жоохон хүүхдийн гаргадаг зам учраас тэр бол одоо амар муу хүүхд бол биш. 10 жил байхдаа би бол сайн хүн бижээ. Одоо ингээл бүр залбирч яваал, тэн жимнээл, алга болоо олч юм уу те. Гэсэнгүй гэж. Ингээд түүнээс дэшэнэ ингээ явсныг боттол одоо сайхан амьдарч одоо ээж авийнхаа санчгиных нүсэнд буур суулгахгүй байх хэрэгтэй байсан. За тэгээд ямар ч хэсэн ингээд амьдрал нь эхний амьдрал нь болж үтээгүүгээс болоод муу гэдэг муу охин гэдэг нэр авч. Муу охин гэдэг нэр авсан тэгсэн. Тэгсэн. Би ч шалгаагүй. 16, 17, 18, 19, 20 5 дахь жил нь явчихсан. Хоёлаа контентын энэ одоо зүйлд ороод видео контент гэдэг 16 оны 1 сарын 1-ээс эхэлсэн байдгийн. Энэ ажлыг ингээ хийдэг баснаас хойш өөрийгөө таньж мэдээд тэгээд ингээд бусдаас маш их суралцах завшаан олдоод газар би энэ ажлыг хийснээр бага цаг ингээ ухаарч эхэлсэн. Хүмүүсийн хандлага өөрчлөгдөд эхлээд бид хоёроос ингээд бид хоёрт талархсан юм контентууд энэ төр бий болоод эхлэнгүүт ээж маань сэтгэлэн тавьширсан. Тэгээ яваа яваандаа эгчнэр маань ойлгосон, хамаатнууд маань ойлгосон, найз нөхөд маань ойлгосон. Алдсан ч гэсэн алдаанаас ухаарад сайн охин болж эхэлжээ. Ингээ явж байгангут муу охин болох шалтгаанууд ингээ зөндөө хартаг. Гиц дуурайд үлсээд. <laughs> А нийт үзэгчдээсээ, дээрэс нь хайртай ээжүүдээсээ хайртай эгч нар дүү тэгээд хүүхдүүдээсээ бүх хүмүүсээс уушлахгүй маар байна. Маш олон хүмүүсийн санааг зовоосон. Тэгээд энэ дээр бол одоо маш сэтгэл өвдөж байгаа. За тийм манай Монгол улс ч өөрөө хуйлтаа хүмүүс, хуйлтаа улс. Тэгээ одоо яг хууль шүүхийн дагуу энэ бүх одоо сошиалор үнсэн юмнууд болвол одоо ингээд шийдэгдээд одоо ганцхан манай гэр бүлийн яриад байгаа энэ сэдвээс ч илүүгээр өнөөдрийн өглөө хоолны сэрээ сонсогдож байгаа энэ аимшигтай асуудлууд дээр бүгдөө хүн байя. Битрийн зүгээс ямар оролцоо дэмжлэг байх боломжтой вэ? Тэрийг гаргалгааг бүгдөө гаргацгаая. Бүгд энэ дээр яг хин нэгэн рүү одоо дайрдаг шиг энэ асуудлыг шийдэх тал дээр дайрцгаая л гэж